Salut à tous, euh, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit tuto sur comment monter et paramétrer un Elgato Game Capture HD sur une Xbox One. Donc euh, je vais vous faire ce petit tuto. Je vous laisse visionner, tout ça. Je vous laisse visionner tout ça. Je vous laisse visionner tout ça. Donc euh, pour le branchement, le HDMI out à côté du port USB Ceci va sur la télé. Vous prenez le câble HDMI, vous le branchez de ce côté et l'autre bout à votre télé. Ensuite, la prise USB sera le câble, l'adaptateur que vous auriez dans le, fameux carton, le boîtier du Elgato que vous brancherez ici et le côté USB sur votre PC ou votre Mac. L'autre côté HDMI que vous brancherez derrière votre console. nous revoici pour le téléchargement du Game Capture HD. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver cette fameuse page internet. Moi je suis sous Mac, donc je vais télécharger ce lien là. Pour ceux qui sont sous Windows, vous allez juste sur la droite de la page, vous mettez Windows, et vous l'avez ici pour Windows. Donc regardez bien par rapport à votre version de Windows, regardez c'est juste ici. Voilà, ça c'est pour le, deck, euh, rien à voir avec le Game Capture HD. Une fois ça mis en place, eh bien nous, nous voici sur le logiciel. Donc, le logiciel, hop, ici. Vous avez votre Xbox en fond d'écran, bien sûr. Par contre, ne vous étonnez pas, si vous avez euh, le temps que vous n'avez pas lancé le logiciel Game Capture HD sur votre Mac ou votre PC, hum, l'écran de votre télé restera au noir. Une fois que vous avez branché l'USB et que vous avez téléchargé le logiciel, ça se mettra en route automatiquement. Vous allez après dans les paramètres. Donc ici c'est les réglages pour tout ce qui est euh, choisir l'emplacement de, de vos vidéos que vous allez enregistrer dans la mémoire de votre PC. Ensuite, ceci sert pour la capture, pareil, des vidéos que vous allez enregistrer. C'est vraiment le, paramètre. Donc euh, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Vous avez ici la plateforme sur laquelle vous jouez. HDMI bien sûr. Ceci, le cochez-le que si vous avez un boîtier comme le Game Capture HD, sauf qu'il y a le recording euh, pour enregistrer les voix. Donc euh, voilà, je vous conseille, enfin moi je le mets pas parce que je ne l'ai pas. Donc euh, si vous cochez ça, vous n'entendrez plus rien, si vous n'avez pas ce fameux boîtier. ici, le son du jeu quand vous l'enregistrez. Vous allez voir la barre va monter et descendre. Ici, très important, la diffusion par rapport à votre débit. Donc euh, vous allez sur euh, Speed Test, vous allez faire un test et vous voyez par rapport à votre upload. Ensuite ici c'est pour vous connecter à vos réseaux, donc YouTube, euh, Twitch et tout ce qui va avec. Ça va vous demander votre connexion avec votre profil. Ici l'entrée du microphone interne, donc votre micro de PC sera directement connecté sur votre vidéo que vous allez enregistrer donc ce ne sera pas le micro de votre euh, casque ou de votre euh, télé, ce sera directement le micro de votre ordinateur qui sera pris en compte. Donc ensuite le titre de votre vidéo ici que, que vous enregistrer. Et donc ici vous aurez des, des overlays on va dire euh, préparés un peu à l'avance que vous pourrez forcément modifier ici. Ici la touche pour enregistrer votre vidéo, donc l'enregistrer sur votre ordinateur dans votre mémoire personnelle. Ici, pour commencer le stream, sur votre YouTube, sur votre Twitch, etc. Donc je vous ai dit tout à l'heure pour entendre le micro ici, pour vraiment l'activer, parce que là en fait il est, il est, il est préparé mais pas activé. Vous cliquez sur commentaire, et là, vous allez voir que la petite jauge verte, ici, augmentera au fur et à mesure que vous allez parler. Ici, vous allez régler votre, euh, c'est les réglages en gros du live que vous voulez faire, donc euh, suivant suivant que vous voulez faire en 1080p, 720, 60 fps, le vidéo, enfin voilà, vous faites euh, vraiment euh, une configuration assez complète aussi au niveau du stream. je pense avoir fait le tour. Et eh bien voilà, j'aurais fait le tour pour le Elgato Game Capture HD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, laissez un petit pouce bleu eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation. Si tu veux me faire plaisir, clique sur une vignettes au-dessus de ma tête. Celle-là, celle-là ou celle-là.